今日は節分ということで豆まきそうそう豆巻きを食べる日ですがこれは普通の海苔巻きこれは海苔の代わりに卵で巻いたですこれはひじの刃だっけまあ忘れないけど禰豆子の服の色これは三次郎の服の色これは虎の村です岸の刃か そとで味噌汁とだね僕の場合口がね開かないというのが問題なんですよ普通の人は指3本口に入るんですけど僕2本しか入れないんで多分これ切って食べることになるんですけど、まあ、最初の一口はチャレンジしてみますこれはマグロの入った巻き寿司恵方巻きかな 本は南南東だからこだほぼ南側ではいただきますうんうまいなんだろう 忙しくて晩ご飯うまくできなかったんでカップ焼きそばを2つ食べて、まあ、お腹いっぱいになったんですけどやっぱあれはもされるねこんな方がやっぱりこういう米食べてる方がいいんだよね まいな巻き寿司はね昔から好きでしたねうまいただ子供の頃は豆が引き出せられたんですよねまずは来て外に向かって「おには外うわーおいしい」絶叫させられたんですけど恥ずかしい 其实我们啊。 ってのは、が大きくないことなんですよ。左側の腹筋筋をぶちった線で、その後遺症ですかね。はあ。 卵が生きますねこれはこれでうまいこれはサーモンだ 小学生食べるときは、べらずに1分前もど喋るってことですよね。ペラペラペラペラ喋ってるから、ダメだこりゃ。まだそれないな。 大河の虎町が虎の巻 幼稚園の頃から進む前に運動面をみんなで作ったんですね。で、鼻をすんごい長いように添えて、一人ずつ違う面を作ったんですけども、 災といえばコロナですよね感染者劇場で大変なことになってますよ今目の前にね一味唐辛の瓶があるんですけど相撲取りでね一味唐辛子相撲取りで 前に一味唐辛子があるんですけども相撲取りにね一味唐辛子で相撲取りで一味唐辛子で相撲取りね一味唐辛子っていうしこらの熟知出てこないから 一味唐辛子まあいいか前だね、このなずこねずこ寿司とあんちゃんの名前何だけどだけど35か35これはまた 今か明日の朝から食べますそれでは皆さんごちそうさまでした